Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana a USA és que també en tenim. Hola, bona esprà. Bueno, eh, soc Carlos Villodres, soc politòleg de la ciutat de València, tinc 29 anys i bueno, moltes gràcies per convidar-me. Uh mhm. -huh. eh, moltes gràcies a tu, Carlos, per haver respost a la nostra crida i bé, per lo que podem saber de tu, no? per les teues eh, col·laboracions en premsa Eh, tu més o menys, diguem que a mitjan de la dècada dels 2000 tu estaves estudiant politologia i diguem que el teu compromís, podríem dir cívic, te porta a militar en una formació que és el Bloc Nacionalista Valencià. Sí, així és. Bueno, bé, jo la veritat és que vaig començar a militar quan tenia al voltant de, de 9 anys, crec recordar, en 2000, 2006, 2007, i que era un moment de... ja que començava a, bé, a veure com l'interès ixe valencianista que, que tenia des de feia uns anys pues, que se tenia que plasmar un poc en, en, en militància. La veritat és que quan està, jo estava fent la carrera de Ciències Polítiques i ja en, en la carrera n'hi havia com dos visions, no? La, la gent que veia que, que estava millor a un, no, no implicant-se de forma directa en, en la militància política, perquè això, tot i que cada, cadascú tinga les seues idees, podia portar després a una, atacar-se, no, diguem, del de, de cert partidisme, i després la gent que veiem que, donat les, les circumstàncies i donat la realitat, al final eh, no passava res per implicar i per intentar transformar la realitat des de allà on podies. I la veritat és que l'època universitària és una època eh, molt bona per a poder fer militància, però al final pues, eh, tens un poc més de temps, eh, no tens eh, responsabilitats eh, laborals en, en general, així que que és una bona època també per, a, per implicar-se, fas xarxa, eh, coneixes a molta gent i és una bona època per intentar aplicar un poquet les teues inquietuds en, en, en activitats, en coses que, que, que ajuden a portar la situació cap on tu creus que, que tenen que anar. Mm -hmm. I com tu bé has dit, entres a, a militar en el teu partit aproximadament any 2006, un context en el que no sé jo si podríem considerar-ho de completa catàstrofe no? per, a, per al Bloc Nacionalista Valencià, però és una època, diguem, anterior a lo que seria compromís, on l'escenari del bloc era, diguem, l'extraparlamentarisme i diguem que és un tipus de fer política molt diferent al que vos trobeu en l'actualitat. Clar, al final, bueno, jo entré en el bloc de la ciutat de València, que en les eleccions de 2003 havia tret, crec que no arribava un... estava al voltant del 3% de la ciutat de València, i, però bé, també era una, una situació en el 2006 de, de prou d'il·lusió en, en un cert sector de, de l'esquerra valenciana que pensava que per fi se podia fer alguna cosa contra el Partit Popular, que després els resultats van, van <laughs> desmentir de forma molt categòrica, però sí que n'hi havia, eh, no sé, tota aquesta aquesta dinàmica de, de la DUPP, de, si, si veiem realment el que s'estava dient en aquesta època i el que després ha passat, eh, jo crec que no se pot explicar el canvi que n'hi ha hagut en 2011 i en 2000, 15, o sea, els, els canvis electorals, el, primer en l'entrada de compromís, eh, sent la sorpresa, sent la tercera força i després en el canvi polític, no se pot explicar que, per exemple, Compromís hagi tingut el paper que ha tingut sense el missatge que se va traslladar en, 2000, en 2007. Jo crec que va ser un encert al final que en una situació on hi havia una hegemonia del Partit Popular, tant a nivell polític com quasi sobretot cultural, no? de, de pues, en el discurs dels grans esdeveniments, que ja n'hi havia una certa denúncia de, de la corrupció que, que s'estava començant a, a notar, però era com no sé, una predicada en el desert, no? No hi havia resó sobre, sobre aquest tipus, de, aquest tipus de denúncies. Però després veiem que tot aquest discurs al final sí que ha sigut premiat d'alguna manera eh, en el sentit de la coherència, en el sentit d'haver denunciat, eh, sent els primers de denunciar eh, una cert, un cert tipus de polítiques que després ens han portat cap a on ens han portat. No? Altres, altres opcions, eh, per exemple, el Partit Socialista en aquell moment eh, pues defensaven, per exemple, la, la Fórmula 1, no? defensaven aquest tipus d'esdeveniments de, que, per altra banda, no era tan, no era tan fàcil eh, oposar-se a aquest tipus de, de polítiques eh, en aquest context de creixement i de la bombolla immobiliària, però jo crec que era lo responsable, era el, el, la posició responsable i d'intentar com, començar a construir un canvi polític al final s'ha donat eh, fa, fa poc de temps. Ha tardat, però bueno, jo crec que comença en aquesta època el, el canvi. Mm -hmm. Has esmentat una campanya, la de la DUPP, no? que és la campanya que el Bloc Jove va iniciar en, per a les, les municipals i eleccions a les Corts Valencianes de 2007, i que és una campanya que en, vull dir, en el seu moment se va com potenciar molt, va tindre molta visibilitat per als mitjans que tenia la formació en aquest moment, i diguem que després de les eleccions, no, el que seria la segona meitat del 2000 se posava la DUPP a lo millor com un exemple de campanya eh, entre cometes, eh, no sé com dir-ho, no? un poc ruïnosa en el sentit de, mm, no sé, era, se va posar molta il·lusió en la DUPP i el resultat d'aquestes eleccions fon que el PP va treure el millor resultat de la seva història. Clar, al final, bé, bueno, com, com diries, el, la DUPP era una campanya eh, sorgida de Bloc Jove però que va ser assumida eh, eh, pel, pel bloc i quasi per compromís pel País Valencià, que era la coalició en aquest moment, se va menjar un poc la resta de campanyes i sí que és cert que això intentava mobilitzar un tipus d'electorat jove, però donar-li tanta transcendència també va mobilitzar el, el Partit Popular, no? A banda, hem de recordar que en aquesta època eh, havia, eren els pitjors anys de, de Canal 9, no? per, per una forma, en eh, una manipulació més, més fèrrea. Me'n recordo quan se parlava de que en la coalició o Compromís pel País Valencià estava Esquerra Republicana, fent referència a Izquierda Republicana, el, un partit molt xicotet. El partit d'Espanya. I, a més, també fent, eh, jo crec que s'ha de fer autocrítica des del punt de vista de, de l'esquerra i del valencianisme, que l'enfocament, tot i que és encertat de, eh, denunciar eh, certes qüestions, eh, les formes i el discurs era molt, molt millorable. Eh, si veus un poc el, la campanya d'aquest moment, de primer que no se veia un relat molt, molt coherent entre diferents forces, era una, com se notava que era una coalició que no n'hi havia molt bon feeling des d'un començament i a més se notava que, que n'hi havia diferents accents, que, que no, no n'hi havia un relat comú, no? i no n'hi havia tampoc una, un intent de desmuntar la trampa discursiva que havia generat el Partit Popular e intentant identificar lo valencià en lo seu. I, I jo crec que, tot i que, com deia abans, la denúncia de la corrupció i això ben encertat i s'ha de fer de forma responsable, dones rèdits polítics o no, eh, però les formes i la forma va ser caure la trampa del Partit Popular i al final el que va passar en aquestes eleccions és que el Partit Popular va mobilitzar eh, d'una forma impressionant tot el seu electorat, va captar sectors que no s'havien mobilitzat en, en, en un discurs al final de que allò valencià era votar al PP, que continuar en el progrés volia dir votar al Partit Popular, tot i que fos un progrés que al final eh, està íntimament lligat a, un, a una bombolla immobiliària, no? com, com s'ha vist després i que ha tingut les conseqüències que ha tingut. Mm -hmm. De tota manera, per a la posteritat d'aquella campanya de l'UPP vol, eh, queda aquesta imatge encara 2015 ja vaig en, en les manetes i que s'editaren, crec que eren de Adeu al Peri, que és la versió a la cantina de la <laughs> campanya, alguna cosa bona tindria, no? Quan en 2015 ja va aquí encara guardava i recuperar el, la maneta. Sí, sí, no, i de fet, bueno, en, en, en Alacant se va donar l'episodi, que fa poc va eixir el, el vídeo de nou, perquè estava... Bueno, Castedo va anar, la pròpia de Castedo va anar a reventar un, un acte de, dels joves de, del blog que, que anaven en, en les maletes a l'UPP i, i van anar a intentar ridiculitzar a, al candidat de, del bloc per Alacant, que era Arques no? en aquest moment, i, i bé, ara eh, se veu on està cadascú, no? Eh, se veu també que eh, aquest tipus de fer polítiques, aquesta sensació d'impunitat que tenien es, es portava a fer coses com les que feien, no? I, i al final jo crec que el, la campanya estava... De vegades ho hem parlat, no? en, en, sobretot fent avaluació d'aquella campanya en els moments posteriors, però també al llarg de passat ja els anys, que la d'UPP era encertat, però potser faltava un hola a lo que està venint, no? que volia representar aquest canvi, que, aport, que anava a portar, quines prioritats, que potser això no se va reflectir i no se va, eh, no se va transmetre, no se va transmetre un hola bloc o un hola eh, compromís pel País Valencià que podia suposar. Era molt anar a la contra i a veure, això és de vegades el que passa quan hi ha una hegemonia tan forta d'un partit com el Partit Popular. Era molt difícil construir un relat alternatiu, era més fàcil anar contra el propi relat, però al final el que estava, el que estava fent era reafirmar aquest discurs del Partit Popular i generar com un enemic intern no? que era molt útil per a ells. I això vinculat també bueno, al catalanisme i tot això que ja, ja coneixem. No? Bé, aquesta entrevista serà un repàs a la teva trajectòria, la teva, de moment, curta trajectòria, però, eh, clar, és un repàs, vull és que no, de, dels últims deu anys de, de la política al País Valencià, i has esmentat alguns temes no, molt interessants, has esmentat eh, la incapacitat, pot ser del de, bloc en aquest moment de fer un discurs visible i alternatiu a la valencianitat del PP, que com tu has esmentat era hegemònica, també has parlat de l'hegemonia del, del Partit Popular en aquesta època, i de com en general Compromís era incapaç de dir o fins i tot Compromís del el Partit Socialista hola a res, és a dir, de crear un model alternatiu de societat al del Partit Popular. Eh, quins són els canvis pot ser que, que n'hi ha dins del que seria la teva formació de, des de 2007 a el que començaria a larvar-se en 2011? els canvis en la... En la pròpia mentalitat de, del bloc. Ah, bé, bueno, jo el, el, el que veig en el bloc al final, des d'un principi jo que vaig entrar a militar en el 2006, vaig veure, en, per una banda, eh, a nivell nacional un cert, una certa búsqueda de evitar el risc de l'extraparlamentarisme, no? que ja s'havia patit de forma molt forta, o en el 99, però que era una cosa positiva perquè crec que no s'esperaven, jo no estic ni però crec que no s'esperaven arribar a, a fregar quasi l'entrar a, a les Corts, però sobretot el fracàs de 2003 i, el, i de no entrar a, al, al Parlament Valencià en un context que pensaven que sí que tenien possibilitats. No? I entonces, fugint d'aquest perill, al final se van buscar aliances, com per exemple la de Compromís pel País Valencià, i n'hi havia a nivell nacional un cert pragmatisme i tal. I a nivell de la ciutat de València ja era més complicat. Bueno, com recordem que en el 2007 eh, el bloc va anar en les llistes de Carmen Albor davant la impossibilitat de fer un, una candidatura alternativa que això també dona un poc d'idea de la incoherència que n'hi havia en aquest moment, no? de, de, de buscar, per una banda, una coalició alternativa a, a lo que podria representar el Partit Socialista, però en la capital del país anar eh, en un discurs eh, no propi, sinó anar en, en la candidatura del, del Partit Socialista, i més, bueno, eh, no anava ni en lloc d'així, el candidat de, del bloc era Joan Marcenet en aquest moment. Així que se veia per una banda aquesta desesperació, no?, però també, per baix, se veia eh, que anaven entrant noves, noves generacions, n'hi havia eh, gent de, que tenia molta trajectòria dins, que sí que veia que hi calia fer un discurs un poc diferent, i sí que n'hi havia un cert intent també de normalitzar la, la, diguem, la marca i el discurs en un context que era, havia sigut molt hostil en algun moment. I això això se comença, com, com dic, són canvis molt a poc a poc de mentalitat, d'anar plantejant activitats molt, molt poquet a poquet, d'anar convencent al final a, a, a la militància i d'anar reenfocant les coses i això és un canvi que ja comença en, en, en aquesta època, 2006-2007, i jo crec que sense eixa, tota aquesta trajectòria era difícil explicar que després hagi pogut eh, el nacionalisme valencià de la ciutat de València hagi pogut entrar en una dinàmica com la de compromís per, eh, per València de, actualment, no? Que podríem dir que pràcticament insòlita, no?, passar en, en 8 anys de l'extraparlamentarisme a ostentar l'alcaldia. Clar, al final és un... Bé, ahir n'hi ha, ha diversos factors, no? N'hi ha, per una banda, el, el context social que, que ha canviat molt, eh, però com, com deia al final, eh, de 2006-2007, d'aquesta època, d'aquesta posa, al final també s'arriba a poder aprofitar el, el, el gran canvi, no? Eh, jo ahir entenc que el, que al final el, el, el canvi este de... Els canvis socials se produeixen però no està escrit que una opció política puga aprofitar-los i puga canalitzar cap a, cap a una opció eh, de progrés i valencianista un, un cert malestar social. El malestar social podria haver-se derivat cap a opcions que, per exemple, el nostre país podria haver-se derivat cap a l'ultradreta i no ha sigut així perquè al final n'hi ha hagut un, n'hi ha hagut un discurs alternatiu, n'hi ha hagut una opció eh, alternativa, unes formes de, de fer diferent. N'hi ha hagut un, sempre un intent de mantenir una organització ahí, en, en moltes dificultats, però eh, alternativa, i, i jo crec que això és, és, és un, un poc o sigui, el context, però també l'esforç i el treball és el que expliquen les, al final les sexis. No? Mm -hmm. Parlarem més endavant del malestar, de moment estem en 2011, per exemple, no? perquè una de les teves altres facetes seria la, la, el teu compromís, diguem, cívic seria en l'Associació Cívica lo Blanc sí. i en Fundació Nexe, on has col·laborat com a prolífic articulista. De fet, eh, debutes eh, precisament en la precampanya o en la campanya de 2011 en un article que es deia Som anormals els valencians, Gürtel i les eleccions. I bàsicament reflexionaves sobre, que jo crec que és una bona manera de, de veure quina era la fotografia de la societat en aquesta època sobre els, diversos, els diversos factors que explicarien que la gent votara o no al Partit Popular en aquestes dates. Clar, bueno, jo en aquesta època estava visquent a, a Barcelona i me sorprenia molt també la imatge que teníem els valencians i valencianes al final de ser corruptes, de, de, i t'estic parlant des d'uns posicionaments que, que de, per exemple, una militància política que havia denunciat la, la corrupció del País Valencià, no? però me sorprenia perquè al mateix temps a, a Catalunya s'estava també produint molts casos de corrupció i ells mateixos no tenien la percepció, l'autopercepció de, de ser corruptes, cosa que sí del País Valencià, els propis valencians sí que teníem. No? I llavors, aquesta imatge també se reflectia, se reflectia lluny. Eh, al final, en 2011, se va produir ja un primer desgast de, del Partit Popular, que al final no, no se, se va tapar perquè, clar, eh, davant els casos de, de corrupció ja tan evidents, eh, tot l'esclat del cas Gürtel, que continuarà guanyant de majoria absoluta el Partit Popular, eh, era el titular, no? Però per baix del titular n'hi havia una certa realitat que era, per una banda, el desgast de la figura de Camps, que des, poc després se va, va haver de dimitir, però ja se, se veia en, el, en, les, en els estudis el desgast en diferents atributs, per exemple, el de l'honradesa, que és, que és eh, el, el primer que, que pateix un desgast quan tens el, un cas de corrupció així tan evident, i després el, el propi, baix del titular i de que mantenia la, la majoria absoluta el, el Partit Popular, n'hi havia ja un desgast i sobretot n'hi havia un desgast a la ciutat de València que podem dir que la ciutat de València és com el, el, el, la primer, el primer signe dels canvis polítics. No? Normalment les zones urbanes són les que comencen a, on comencen a produir-se els canvis polítics que després se produeixen amb més intensitat a nivell més generalitzat. I ahir la todopoderosa Rita Barberà ja començava a... Era el, va ser la primera eh, elecció local en la qual van perdre suport electoral en, a nivell absolut i relatiu i, i, i això era un signe a tindre en compte de cara al 2015, com després va, va passar. Com després va passar en aquella frase que il·lustra tot, que no me'n recordo era que hòstia, que hòstia, que hòstia, sí. I això és el que passa, no? En, en 2005, no? Eh, de fet, crec que és el teu segon article, de Múrcia a Galícia passant per compromís, Este article crec que és ja a posteriori de les eleccions i explicaves precisament això que comentaves, que és la comparació de la percepció que el CIS es tenia de Francisco Camps entre 2005 i 2010. I hi havia un desgast enorme, sobretot eh, pel que fa a la seva imatge d'honradesa, i hi havia un, també una sèrie de factors que canviaven. Clar, i al final el, el que es va produir és, bueno, primer, el, el, el desgast de la imatge del, del líder, no?, per dir-ho d'alguna forma, i Camps, tot i que era prou, com dir-ho, prou ridiculitzat per part de, de l'esquerra i de l'esquerra valencianista, al final sí que havia calat en els sectors de, de la societat i s'havia forjat també en un, en un ambient advers, al final va tindre i tota aquesta lluita contra el saplanisme i er, va, arribar, va ser president de la Generalitat eh, nomenat, diguem, pel, pel saplanisme, després se va rebel·lar contra els seus propis i va tindre moments fins i tot de que en un ple de les Corts eh, al principi del seu mandat, eh, més de la meitat de grup parlamentaris van deixar a soles i van haver de retirar un punt perquè l'anaven a perdre. Vull dir que va tindre uns moments eh, molt complicats eh, dins de, del seu propi partit, fins i tot en, en Canal 9 va haver un moment en què s'anomenava més el ministre de Trabajo, Eduardo Zaplana, molt més que el, el president de la Generalitat. I una vegada ell, eh, ell supera, jo crec que això era la seva prova de foc interna, i una vegada supera, superada això, eh, comença en un, en un... intentar connectar molt en aquest cert regionalisme no? valencià de, eh, de, de tot, bueno, tot el vot de, vot de Unió Valenciana eh, i comença a, a cohesionar-lo i també fa eh, algunes operacions com la reforma de l'Estatut que al final el que fan és que el Partit Socialista cada volta eh, va eliminant com la visió d'una possible alternativa al seu propi mandat. I tot això en, un, en, en una imatge també de certa austeritat ell en un, fins i tot en algun moment eh, tira cap arrere alguns projectes de, de sa plana, com l'ampliació de l'IBAM, crec que va ser, i intenta forjar-se fins i tot una imatge de que era més auster que el que havia hagut en, en, en sa plana. Clar, és, eh, si veiem tota aquesta imatge que se forja d'honestedat, d'austeritat, d'un cert valencianisme i tal, eh, connecta molt en la, en la societat. Què passa? Que això, eh, al final, la realitat el, el contradiu però clar, el marc ja està creat. Ja està creat que este home pues, no, no podia furtar perquè és un home auster, era un home pues mira, que, que era prou... No sé, que fins i tot era un contrast en, en sa plana. Què passa? Que ja hi, pues, a banda de la seva pròpia errada d'entrar en les dinàmiques de, de la corrupció i, de, i que al final isqueren i, i, i mentir, que això és una cosa molt, molt castigada, a banda està tota aquesta bogeria al final de de grans esdeveniments que jo crec que ahir se passen de frenada, no? Arriba un moment en què, en què això era com com un, cada, cada setmana s'anunciava un, un, un, gran evento, una nova gran construcció a, a la ciutat de València de, de centenars de milions, no? si ja estava a la ciutat de les arts, pues després construïm ahir també el pont este, el, el jamonero que se li diu a, a València, que això la gent diu, però això era necessari, no? <laughs> era, era precís este, este pont així, sí, l'àgora, o sea, com que ja se passen de frenada, connectat un poc en, en Rita Barberà. després també hi ha un procés que, molt complicat i personal que jo l'entenc que s'allunya de la realitat de forma de forma accelerada, s'allunya de la realitat i comença a creure's, ja no president de la Generalitat, sinó un home que quasi que Jaume I el, se li havia aparegut en uns somnis i li deia que tu eres el, el nou rei del regne de València i tens que... I lo que, quan t'ataquen t'estan atacant, estan atacant de la, a la teua terra, no? És curiós que esmentes això perquè en una entrevista anterior a Manolo Mata la reflexió que feu ell sobre el personatge de Francisco Camps era exactament la mateixa. Ah, <laughs> és curiós que gent que ho està, diguem, dins de les coses Valencianes, no? que fins i tot no sé si haureu arribat, en el teu cas no sé si hauràs arribat a coincidir amb Camps, que la reflexió que feu siga eixa. Ah, no, no, jo no vaig arribar a coincidir. De fet, la seva dimissió jo estava encara visquent a, a Barcelona, la varen viure ahir en, eh, connectant per, per, per internet a veure aquesta roda de premsa que va fer un poc estranya, però bé, jo crec que és un poc la, la un poc, no sé, la, la imatge que ha donat al, al, als valencians i valencianes eh, que estàvem un poquet atents a l'actualitat la, política. No, no tant eh, el conjunt de la societat pot ser, però, però sí que sobretot en l'últim temps. Ara sí que m'han contat de, dels seus últims eh, temps en, en els debats parlamentaris de les Corts Valencianes que sí que hi era una cosa com <laughs> molt diferent, no? que, que una gesticulació ja exagerada, molt semblant al que ens està acostumats ara, per exemple, quan hi sent qualsevol intervenció de, de, de premsa, qualsevol roda de premsa, que ja no sé, la gesticulació ja diu molt de, del que pot passar per aquest cap en aquests moments. Mm -hmm. En estos moments no, però en desembre de 2012, podríem dir que pràcticament en 2013, va eixir un llibre Mm. Valencians i democràcia, del malestar a la proposta, que és el teu primer llibre, no és precisament una novel·leta, no? Eh. És un assaig polític publicat per Fundació Nexe, i, i bé, vaja, eh, podríem, podríem dir que ja toca alguns dels temes no, que estan eixint en aquesta entrevista, com per exemple eh, l'opacitat i la corrupció, la relació que n'hi ha, que vulguis que no era un tema de molta actualitat en en aquest moment. Clar, al final, bueno, este és el... és un demos, que és un, un treball de, de, entre un poquet d'investigació però sobretot de divulgació. No? I el que, el que pretenia el, el context ixe era un context en què després del 15M i després d'haver eh, d'haver constatat el malestar que existia que, estava, que encara quedava per estendre's encara més, no? Eh, perquè al final, ahir, per exemple, en el, en el llibre, en el primer capítol, que, que faig referència al malestar no? que, que n'hi havia en la societat, eh, utilizaba unes, unes, una sèrie del CIS de, que parlava sobre la satisfacció en, en, en la política i en, i en les institucions i aquesta sèrie al final continua agreujant-se i continua cada volta... O sigui, vull dir, el llibre està un poc desactualitzat en aquest sentit perquè el, el descontent i el malestar va arribar molt, molt més enllà. I era un context en el que, en el que eh, jo recordo que ens preocupava a, a, a molta gent que, que tot i ser malestar poguera derivar cap a posicions antipolítiques, eh, en contra del de propi sistema democràtic, i, i entonces el que buscava era sobretot eh, donar un, una certa visió de dos temes principalment, que era eh, tant el sistema electoral com els partits polítics, i després un tercer tema que desenvolupo un poc més, que el que deies, no? de la transparència, el govern obert, un poquet com a, com a donar un, el marc general de, de com evitar que certs discursos puguen calar en, que puguen calar en un context així, no? era, mo era molt preocupant el, el, el fet de que poguera sorgir opcions realment que anaren contra la democràcia en aquest context, contra els partits polítics, contra eh, un sistema de representació proporcional. Sí. O fins i tot contra la democràcia, com estem veient actualment en pràcticament tota Europa. Clar, és que la, la tendència europea al final eh, demostra que som, podríem dir, una excepció, no? eh, el sorgiment de l'ultradreta, eh, que sí que ha tingut més presència en, els, en les últimes dècades en el centre d'Europa, de però també el sorgiment de l'ultradreta en països com Grècia pues, demostren que les situacions de malestar social poden donar lloc a, a, a opcions així. I sobretot això passa quan no n'hi ha una alternativa a, a diguem, al sistema establit. No? O sigui, si la gestió del sistema establit, que en aquest cas era el, el bipartidisme, no? si, si no n'hi ha una alternativa, perquè al final les dues opcions del bipartisme cada vegada s'assemblen més, si no n'hi ha una alternativa democràtica a això, el que n'hi ha és una alternativa no democràtica i perquè sempre al final la, el malestar i les pressions socials i això a, acaben buscant una alternativa. I, i llavors, en, en, en aquest context, jo crec que mm, una de les grans notícies que tenim a, a l'estat espanyol és que no hagi sorgit una opció d'aquest caire, no? que totes les opcions és que hagin sorgit alternatives, però totes dins d'un marc eh, democràtic i de respecte als drets humans, que això és, és fonamental i no està garantit en l'Europa <laughs> d'estos de, temps. Mm -hmm. De fet, és curiós, no? abans també has esmentat el llibre està un poc desactualitzat i també has esmentat no? que, que respon un poc, ser, un poc a les preocupacions del moment. És un llibre que té 3 anys i mig, vull dir, jo crec que és perfectament vigent, tot i que sí que és veritat que vem moltes de les potser preocupacions de l'actualitat de l'època, com pugui ser la, el sistema proporcional de, de les eleccions, vaja, le, el, el sistema electoral que jo crec que en aquesta època, no, diguem, podria ser fins i tot la campanya de les generals de 2011, era un tema que estava molt, molt en boga. Clar, ahir, el, bueno, el, de fet, el 15M, eh, gran part del discurs del 15M era sobretot parlant del sistema electoral. Un dels, en, en el propi llibre, al final, el, les idees força és que el sistema electoral no ho arregla tot. De fet, no és, no, tu no pots canviar el sistema electoral, canviar els, problem, eh, eh, els problemes que pugues tindre en un sistema polític i que a banda els, el sistema electoral, els canvis poden fins i tot eh, portar-te a una situació encara pitjor, no? on, on la democràcia tinga menor qualitat. Llavors, dit això, també eh, és una evidència que el sistema electoral a, a tant a l'estat espanyol com, a, com al País Valencià té, té molts problemes. No? I, I té problemes eh, sobretot perquè no reflecteix de, de, de forma fidedigna diguem, la, la voluntat de, de la societat i a més, bueno, i, evidentment la proporció, la proporcionalitat al 100% mai existirà, no? I de fet no sé si seria desitjable, perquè al final eh, una fragmentació absoluta del, de, de les institucions tampoc és, tampoc és desitjable. Però és evident que ara estem en una situació, de fet les, el, també faig una anàlisi de, en, en, algunes, en alguns índexs de, despro, de desproporcionalitat i és evident que el sistema electoral espanyol, per exemple, està eh, no en els nivells de sistemes proporcionals, sinó quasi acostant-se cap a sistemes majoritaris. I una de les, de les pors en aquests moments era que en, en este discurs, gran discurs de canvi de, de sistema electoral perquè sí, poguer arribar eh, un canvi, alguns poguer aprofitar-ho per a plantejar canvis que fins i tot anaren més en contra de eh, la proporcionalitat i de la representació de les minories. Ahí tenim el cas, per exemple, de la famosa tesi de, de Francisco Camps, ja que, <laughs> que l'hem estat nomenant molt i que està, bueno, fa, fa poquet va estar d'actualitat perquè han obligat a fer-la pública, però una tesi secreta i una tesi que va, que va escriure sempre president de la Generalitat en un temps rècord, cosa que la gent universitària està encara <laughs> flipant de, de, de la seva gran capacitat intel·lectual. No? Però ahí, el que plantejava ahir, per exemple, era un sistema majoritari. Era dir, en un país com, eh, o sigui, en un estat com l'espanyol, on hi ha, a banda d'una gran eh, pluralitat social, una pluralitat territorial i una pluralitat eh, eh, evident de noves formacions que estan sorgint, en aquest context anem a fer un sistema on el bipartidisme estigui encara més blindat i on se continue primant eh, les zones més poblades i, i diguem que continuar tancant encara més les possibilitats de buscar alternatives. I en aquest context, que podria ser una via de sobreviure de, del, del bipartidisme, però també és el que te deia, hauria obert la porta a plantejaments d'alternatives no democràtiques, perquè si dins del sistema de representació no se troben la possibilitat de generar alternatives, on se van a buscar aquestes alternatives, no? Entonces era una situació preocupant, perquè al final en, se, se van obrint possibilitats de reforma, i, quan, i en 15M se va obrir la possibilitat de reforma del sistema electoral, se va ficar el tema en, en l'agenda eh, política i social, i entonces, en, en, en, en, quan està en agenda el tema, el que cal veure és cap a on s'ha d'anar, i fer-ho sobretot en, en base a, a no és un, en, en base al trellat i en, en base als objectius que pugues tindre eh, de major representativitat i no aprofitar això per tot el contrari. Mm -hmm. Eh, de fet, no parles, és una, podríem dir, no, una proposta quasi gatopardiana, no? de, aprofitant que hi ha un malestar en el sistema electoral, anem a proposar un sistema electoral que sigui encara més restrictiu. Un dels arguments que s'utilitza en aquesta època, no? perquè en temes ser en 2013 molta més actualitat que ara, perquè sembla ser que ja no se proposa, però n'hi havia com un cert corrent d'opinió en aquesta època que el que proposava era que, ja que els polítics no servien, eh, anem a estalviar eh, tenint menys polítics. Clar, tu una cosa dels que expliques és els efectes que té això en les, en les circunscripcions electorals. Clar, al final, bé, els canvis que s'han plantejat era, per una banda, eh, la reducció de diputats i diputades, que al final el, el, la grandària de la cambra en qüestió eh, és un element molt, eh, un element molt important en, el, en la proporcionalitat. Si al final tries més diputats i diputades, és més proporcional, Eh, això vol dir que hem daugmentar a l'infinit? No, però això vol dir que el, el, jo crec que és un, un número raonable, és 350 en el Congrés dels Diputats o és 99 en, a nivell de Corts Valencianes, que fins i tot, bueno, si el discurs això també s'ha fet per part del Partit Popular de, de Fabra en, en, quan intenta regenerar-se no? en, en, en, en un discurs prou fals de, de a eliminar eh, despeses innecessàries i parla de despeses innecessàries, per exemple, 10 diputats i diputades, Eh, volien reduir el número de diputats i diputades quan en l'última reforma de l'Estatut és precisament el Partit Popular de la mà del Partit Socialista és que augmenten a 99 el, el mínim de eh, les Corts Valencianes, com a mínim. Clar, ara estem en el mínim, però no tenim llei electoral actualitzada respecte a, a la reforma de l'Estatut. Però sí, això és un, un dels punts que, que es diuen, que és reduir el número de, de diputats i diputades que, a més, això amaga una concepció del treball que fan els, els parlamentaris que diu molt de, de, de com treballaven no, els diputats i diputades, per exemple, del Partit Popular. Jo me'n recordo els debats en les Corts que, que al final seria, bueno, que clar, veient el, com treballen vostès, com treballen el grup parlamentari popular, que era una corretja transmissió del, del propi govern, sense activitat ni vida pròpia, entenem que algú puga pensar que sobren els 10 diputats o veient que en el seu grup parlamentari n'hi ha 10 imputats i imputades per cas de corrupció, entenem que acalar el fet de dir no, és que sobren 10 diputats, clar, si n'hi ha fins i tot 10 <laughs> imputats que continuen ahí no, per casos de corrupció. Però això no se pot, no se pot consentir al final que aquest tipus de discurs eh, antipolític acabi calant. Això era una part del seu discurs. I l'altra era el fet de triar directament de representants que ahir el que amagava era que al final les circunscripcions, els districtes, allà on triem eh, cadascú, allà on se produeix el canvi entre vots i escons, que fora d'una forma tan reduïda que només triarem un. Això que vol dir que la, la força més votada trauria tota la representació d'aquest districte, és a dir, un, i la resta d'opcions no traurien cap. I, i bé, bueno, això ja vegem eh, els resultats que poden, que poden dur les simulacions, no? quan se fan simulacions del de resultat, i més quan hi ha, per exemple, un partit de dreta més gran i després opcions d'esquerres eh, més dividides i més fragmentades, això portaria a una situació en què un partit, a lo millor, en un 30% de, dels vots, un 39% dels vots, poguera tindre majoria absoluta. Clar, al final, mm, no sé quin és el sentit de tindre una representació eh, institucional i política que no responga a la, a, la, a la realitat social, perquè al final tu pots intentar tapar-te els ulls i no veure el, que passa al carrer, el que passa a la societat, però això no vol dir que deixi de passar, això no vol dir que, que aquesta realitat existisca, i, i és millor, i ja realitat, tindre la dinastia de les institucions en un, en un treball democràtic i de, i de buscar dures conflictes cap a, cap a una resolució democràtica i no deixar fora de les institucions a tota aquesta pluralitat. Que, de fet, una de les coses que comentes al llibre és que has dit, en un sistema com estos, diguem, pràcticament bipartidista, en un 30% pot passar que tingues majoria absoluta. Una de les coses que ocorre en el sistema electoral espanyol actual és que precisament en un 36%, si no m'equivoco, no? 36-38% dels vots ja pots tindre majoria absoluta. Clar, ahir el, el, jo vaig trobar per a, bueno, per a, per a este treball, eh, vaig trobar eh, com va sorgir el, el, el sistema electoral espanyol, no? que va ser un encàrrec que se li va fer des de l'OCDE a experts en la matèria i se li va dir, a veure, volem un sistema electoral en el qual tinguem més fàcil eh, nosaltres com a opció de centre-dreta eh, obtindre un, una majoria absoluta que, que les forces d'esquerres. No? I entonces ahí al final el que se troba és la sobrerepresentació de les, de les àrees més rurals i més conservadores, eh, ficant un mínim de dos escons per cada, per cada circunscripció, i entonces bé, en este repartiment, on ja s'estan repartint prou diputats d'entrada, de, eh, evidentment les forces de conservadors en aquest moment tenien una, un avantatge perquè eh, era allà on les zones on ells tenien major diferència pues, que podien, podien, podien tenir un avantatge. Ara bé, això, clar, el sistema electoral després, en aquest mateix sistema electoral, el Partit Socialista en el 82 obté una majoria absolutíssima i ahí entra una de les lleis de, que, que se parla molt en ciència política, que és eh, com les, els sistemes electorals solen perdurar en el temps precisament perquè el que té, el que té la capacitat de canviar el sistema electoral és un que ha accedit a, al poder gràcies a aquest sistema electoral. Entonces, es, eh, al final, la inercia porta que continue eh, fossilitzant-se el sistema electoral encara que sigui injust, perquè, clar, cadascú ha, vi ha viscut eh, el, el moment dolç d'entrar al poder gràcies a un sistema electoral. Això ha passat, per exemple, a, a les Corts Valencianes quan s'han plantejat la reducció de la barrera del 5%, que en una ocasió va ser Unió Valenciana la que, la que se va posar a aquesta reducció, a les següents eleccions van quedar fora de, del Parlament precisament per la barra del 5%, i en una altra ocasió anterior va ser el CDS, que va, va ser el que va votar en contra i el que va fer un poquet d'aliat del PSOE per evitar baixar la barra del 5% en un, en un context on s'havia arribat un acord entre les forces esquerres per a plantejar no? una, un, el, el, una majoria relativa de l'ERMA que va arribar a un acord en, en Esquerra Unida i que entrava en aquest context i en la reforma del 5%. I, i bé, i veiem com al final la justícia <laughs> divina no? fa que eh, a lo millor el CDS i la Unió Valenciana en aquest moment pensaven que tenien assegurat l'entrada i que ells no els evitava, que els evitava fins i tot competència, però que una vegada ja està està aquesta barrera ahí, pues, que això pot afectar a qualsevol, no? Eh, ara mateix com està el tema de la reforma electoral valenciana perquè, com bé has dit, no n'hi ha llei actualitzada? Bé, ara eh, n'hi ha una en les, en les Corts Valencianes, eh, Compromís va plantejar la creació d'una comissió d'estudi sobre la reforma del sistema electoral, Eh, després el Partit Popular va plantejar una comissió d'estudi sobre una reforma de, de l'Estatut, així més, més genèrica i dient fins i tot els canvis que estaven parlant de reduir diputats i tal. I el que se va aconseguir, buscant un poquet el, el, un major consens, era arribar a una situació, a una, una comissió d'estudi de, on se plantejara la reforma de, de la llei electoral i de, de l'Estatut. Eh, al final n'hi ha... Um, ara s'ha aprovat el pla de treball, se farà un pla de treball dividit en dos. En, en, en els primers sis mesos se treballarà sobre, la llei sobre el sistema electoral. Al final el sistema electoral té components que estan en la llei i té components que estan en l'Estatut. Uh eh, se treballa aquests sis mesos eh, en aquest sentit. Ja començaran, crec que la setmana que ve ja comencen les primeres compareixences d'experts eh, per a treballar aquest tema. I després, en els segons sis mesos, eh, se, se treballarà ja la reforma de, de l'Estatut de la resta de temes. No? Llavors, el que, el que és previsible és que en este... I a més, per les intervencions dels diferents grups parlamentaris se veu un cert consens en alguns punts. Per exemple, en la reducció de la barrera electoral, n'hi ha prou, prou d'acord tots menos el Partit Popular, eh, i també comença a haver un cert acord en la necessitat de canviar la forma en la que es trien els candidats i candidates, és a dir, introducció de, de mecanismes com les llistes desbloquejades, on l'elector puga personalitzar un poc eh, la seva tria dins de, de la llista electoral que li plantegen els partits. En aquests dos elements, que no, no és necessària una reforma de l'Estatut, aquests dos elements ja podrien entrar en vigor eh, per a les eleccions de 2019 Després, si se vol canviar alguna altra cosa que estiga en l'Estatut, per exemple, eh, la, les circunscripcions o el, el nombre de diputats i diputades per circunscripcions més enllà del límit que te marca l'Estatut de desproporcionalitat, i aquests elements, al final, caldria una reforma de l'Estatut que ha de ser refrenda, ha de ser, ha d'anar a Madrid, ha de ser eh, aprovada en el Congrés dels Diputats i en el Senat, ha de tornar així, ha de passar un, un referèndum d'aprovació i, per tant, eh, és una reforma que en 2019 és molt complicat que, que entrarà en vigor. Però sí que n'hi ha aquesta posició d'intentar traure un consens i endavant, més que res perquè en 2019, que siguin les primeres eleccions que, que se produeixen una, ref, una reforma electoral ja eh, en vigor, i no esperar a, a tindre un sistema perfecte i, i, i, i molt, molt diferent del que tenim actual, que a més eh, seria més difícil d'entendre per la ciutadania, pero tindré-lo eh, quan se podria entrar en vigor en 2020 i algo, no? pues és millor introduir els canvis que són molt necessaris ja, que són els que, els que afecten més a la proporcionalitat en el nostre cas, i després ja buscar altres, altres tipus de canvis. Mm -hmm. Podem dir que este mes de juny és el que comença a, el, en el que se comença a posar en marxa tots aquests canvis que, pel que acabes de dir, podem esperar que la reforma final pot ser pas una dècada. Clar, al final, en, jo imagino que després en, en les comissions se fan dictàmens de, de conclusions, no? I en, el, en este cas, el, el dictamen pot dir, bueno, creiem que cal una reforma del sistema electoral en, estos, en, este, en estes línies, no? I d'aquestes línies n'hi haurà algunes que se puguen aplicar ja de forma immediata. I ahir n'hi ha molt de terreny a, eh, a jugar. Realment, eh, tot el que és... Eh, mentre tu mantingues les circunscripcions i, i respectes la diferència ja que de nombre d'escons entre, entre la menys eh, poblada i la més poblada, en aquest marc, al final, tens, i, bueno, i el mínim de 99, en aquest marc tu pots, tu pots mm, la veritat, pots, pots jugar prou. El problema és, per exemple, quan vols tocar coses com la circunscripció provincial, que des del valencianisme no s'està d'acord en que les províncies siguin eh, els districtes electorals, eh, però al final són canvis que, que tampoc eh, diguem que siguen el que més afecta. Si tu canvies un districte per un altre, això no vol dir eh, el tema del, de la proporcionalitat, a no ser que vulguis fer una circunscripció única. Que això, això serà un debat interessant perquè ahir hi ha un punt de proporcionalitat, però també hi ha un, un element que és la representativitat dels diferents territoris o, le, o les diferents realitats territorials del País Valencià, eh, que també és un debat interessant, no? De, de plantejar, de si fem un districte únic, els candidats i candidates seran tots n'hi haurà més presència de candidats i candidates triats des de la ciutat de València, n'hi haurà un sentiment de discriminació per part de, del sud del país, per exemple, que també està molt poblat, però que no té el centre polític, no està allà, i, i són debats molt interessants que se tenen que dur en esta, en esta comissió, però jo crec que ja està prou avançat el consens en aquestes dues línies, en fer un sistema més proporcional, sobretot reduint la, la, la barrera del, del, del 5%, que és la segona més dura de tot l'estat espanyol, i després en la línia de buscar un sistema més avançat en quant a la possibilitat que té el ciutadà de, de, de triar els seus, els seus candidats i candidates dins de la pròpia llista. Crec que l'estat espanyol és de les poques eh, de, de, dels pocs sistemes electorals que són llistes tancades, bloquejades i que no té cap tipus de possibilitat ahí de, de, de modificar o d'introduir una certa personalització. Uh mhm. -huh. Bé, moltes idees no? per a una llei electoral, algunes de les quals podem trobar en este llibre que hem dit, eh, un dels quaderns de mos de la Fundació Nexe, i que, com tots els llibres eh, publicats en esta col·lecció, estan disponibles en internet. Gràcies, i en fundacionexe.org se pot accedir a este, a este treball, bueno, hi ha molts altres de, de molts temes, així que si voleu <laughs> entrar i, i descarregar-vos és totalment gratuït i és que preferiu pues, per paper també n'hi ha, ha possibilitat. Mm -hmm. Continuem parlant no, dels teus articles anexe i podíem parlar d'una sèrie d'articles, bueno, realment han sigut només dos, però que en el seu moment foren molt celebrats. No? Un fon El dubte de Juan, UPyD o Compromís, eh, parlarem de la realitat de la política valenciana en setembre de 2013, i l'altre més recent, que és de febrer de 2015, El dubte d'Amparo, Podem o Compromís. Claro, bueno, ahí el, el, és un poc una sèrie no? que s'ha acabat ahir, ja veurem si n'hi ha més dubtes eh, per la societat valenciana. Però el, el primer d'ells, eh, que era sobre el dubte d'un cert tipus d'electorat que estava dubtant entre, entre Compromís i UPyD, això no és una qüestió de, de una, una suposició de neuràgen tal, no, és una cosa que, que apareix, és un element que apareix en, en estudis del CIS, que n'hi ha un, un segment d'electorat que valorava eh, molt bé a, a Compromís i a UPyD al mateix temps quan realment, eh, bueno, en aquest moment UPyD tenia un discurs fins i tot més espanyolista que, que el que pot ser la Ciudadanos. I, i bé, era un... Això apuntava a dues coses. Jo me vaig preguntar per què mm, dos opcions que poden ser tan diferents eh, poden atraure un mateix tipus d'electorat. I ahir n'hi havia eh, algunes explicacions que se podien trobar. Per una banda, eh, està sobretot el, el sorgiment d'un nou eix de competició política, que parlava sobretot de com regenerar la democràcia, com canviar el sistema eh, polític, i que ahir eh, Compromís i UPyD podien estar situats dins de les opcions noves que plantejaven canvis en aquest sistema eh, democràtic. I aquest és l'element fonamental que podien, en què se poden assemblar els dos partits. Si un és més centre-dreta, l'altre era eh, situat a l'esquerra, si un és valencianista i l'altre és eh, centralista. Eh, que, ha, que, que pot abtraure el mateix tipus d'electorat de, i era, eh, efectivament, això. Un, bueno, ese nou eix de competició política que al final ha donat també sorgiment a, a noves opcions i que ara mateixa eh, té molt de pes en, en, en la societat. I llavors, bé, bueno, ixe, jo també recordo en aquesta època que n'hi havia experts electorals que venien per així deien, no, això, eh, que fins desmentien aquest tipus de, de competència eh, electoral, i, i realment les dades ho corroboraren i, i també ho corroboraren, jo, jo me'n recordo que me va tocar crec que la idea d'aquest article va sorgir eh, la primera idea va sorgir quan me va tocar ser president de, de mes electoral en, en, en les eleccions de 2011 i en aquestes eleccions que se triava al Senat tu quan veus les paperetes del Senat al final te fas una idea de, de més o menys la gent i veia prou vots que donaven creuetes en el Senat a Compromís i UPyD al mateix temps. I això me, vaig pensar, pot ser una anècdota, no? A saber lo que a lo millor és gent d'així, en este barri que té família, en, <laughs> no sé, aquestes coses, al final, aquest tipus d'anècdotes no te poden, eh, no te corroboren qualsevol teoria, no? Però sí que dona un cert indici de dir, pues, vaig a buscar, no? vaig a plantejar-me esta, esta pregunta, esta hipòtesi, i a veure quan isquen dades, a veure si se corrobora. I quan van les dades, efectivament, això passava. I era el dubte de Juan. I després, més endavant, va, va aparèixer eh, tota la irrupció de, de Podemos a partir de les, sobretot de les europees, i, i bé, ahir n'hi havia, evidentment, un sector molt, molt que sí que se compartia. Ahir eh, no passava com en UPyD, que n'hi havia poques coincidències, sinó que a banda Podemos se situava eh, sociològicament, tot i que no utilitzaren discursivament això, però se situava en l'esquerra, eh, el seu electorat, majoritàriament. Eh, també se situava en, una, en un context de canvi del sistema democràtic i de, eh, alter, alternativa al bipartidisme que existia i evidentment ahir n'hi havia un, un, un n'hi havia com un sector que anava a dubtar entre les dues opcions i que en aquest moment se veia com compromís com una força que ho tenia difícil en un context d'irrupció de Podemos i de presència mediàtica constant i que les seues expectatives estaven disparades, no? Uh mhm. -huh. En un context eh, jo recordo en el qual eh, des de Compromís se veia amb molta preocupació l'irrupció de d'esta de, força perquè després estar anys treballant a les institucions d'anar forjant un, un, una alternativa eh, centrada en el País Valencià clar, al final te, te trobaves que potser la dinàmica estatal anava a tapar tot el teu treball, anava a tapar el, el, tot el teu esforç que s'havia realitzat fins a aquest moment. Mm -hmm. I bueno, després se va veure que, que al final no va passar així, no? però precisament en aquest moment, en veure la, en preocupació i això, se van ficar, jo crec que també, un poquet eh, mesures per, a, per evitar-ho, no? Me dona compte que Juan i Amparo, de fet, són els noms dels, dels pares d'un amic meu. Els noms són reals o foren totalment aleatoris? Bueno, van ser aleatoris. Al final buscava noms. En el cas de, de Juan sí que vaig buscar un nom en castellà eh, i més, més neutre, diguem, perquè, perquè volia representar aquest tipus de, sobretot, sectors eh, urbans, que havien votat a compromís sense ser especialment eh, valencianistes, però que havien votat a compromís en, en detectar que era una opció que s'enfrontava al poder establit i que s'enfrontava al, al bipartidisme i, i sobretot a la corrupció del Partit Popular. Entonces era aquest tipus d'electorat que, que al final representa molt bé l'electorat que s'ha anat incorporant a, a, a compromís, no? eh, Compromís ja tenia una certa base social i tal, i, i creix precisament perquè va més enllà d'aquesta base social eh, de la militància estricta o, de, de, de, o dels cercles més, més propers. No? I en el cas d'Amparo era un nom més, més aleatori encara. <laughs> És curiós perquè, de fet, jo a Juan recorde fer-li la... fer una reflexió el 15... Era l'època del 15M, va vindre l'home, mm. pues això, estàvem junts, s'ajuntaren els joves i els, i els majors en la plaça, i ell estava dubtant de votar Compromís o, o Esquerra Unida perquè diguem que li feia més il·lusió Compromís encara que ell era votant tradicional d'Esquerra Unida i la reflexió que li feia jo és val, Compromís és la base, diguem, del món cultureta que ell coneixia i que no era exactament el seu però és que aquesta base, diguem, com que s'estava ampliant en gent nova i precisament eh, el que faria que Compromís entrara en les Corts, cosa que finalment ocorregué, és que aquesta gent nova se sumara a, eh, històries que, que me venen... No, no, a veure, les seleccions de, 2000, de 2011 van ser molt, molt interessants. Jo, com te deia, les vaig viure a, la, a distància. Vaig haver de votar per, per correu i tot en aquest gran procés farragós que te fan <laughs> passar per a poder votar però les vaig viure a, a distància, però clar, quan parlaves amb la gent que estava així a peu de carrer, eh, clar, jo l'experiència que havia tingut com a eh, campanyes electorals era o bé les europees anteriors de 2009, en el qual van ser ridículs i risoris, o en 2008, que, que tampoc van ser unes bones eleccions per a, en aquest cas, bloc Iniciativa Verds, no? Uh mhm. -huh. eh, clar, jo tenia aquests referents i, i després, quan parlaves de la gent que estava fent campanya a peu de carrer en aquesta època, eh, en el 2011, te deien que, clar, que era molt diferent, que veien una receptivitat tal que no havien notat en, en, en, en, la, vida. en la vida. Eh, sobretot gent jove no? que, estava, que estava ahí. I després, el que quan, parlant, quan parles en periodistes, per exemple, que, que van tindre accés aquests dies al, als trackings electorals, no? aquestes enquestes que se fan dia a dia per a veure l'evolució, el que te diuen és que dia a dia, sobretot a partir del 15M, quasi el 16 o el 17 o per ahí, que quan comença a quallar el, el focus mediàtic en aquest moviment, Eh, conforme avançaven els dies, Compromís anava pujant i opcions, per exemple, com Esquerra Unida, anava baixant, fins i tot arriben a la conclusió de dir si arriba a durar una setmana més la campanya, Esquerra Unida se podria haver quedat fora de les Corts i Compromís hauria tingut una representació encara, encara major. Però bé, ahir el, el, el que se veu és com, com en diferents moments n'hi ha, ha eh, situacions eh, o moviments, com el 15 en este cas, que, que plantegen un canvi de, de discurs, un canvi de relat, i són els moments en els quals les opcions noves poden fer entrada, on se troba una escletxa per a poder entrar i on al final eh, l'aposta que s'ha fet d'estar denunciant la corrupció de forma constant, de vegades eh, no sé, clar, ara veiem els vídeos de Mònica Oltra en aquesta època, no? però en aquesta època el discurs que se feia és que estos estan locos eh, denunciant així, a veure com, com s'atreveixen a dir tan clarament que, que el senyor Blasco ha fet això o que el senyor, o que el senyor Camps està fent allò. Eh, com no se manté una denúncia d'un to més institucional. Clar, al final, eh, tot això va quadrar molt bé en el que representava el 15M, que era un... Hasta, fins a si hem arribat, no un cert tal, i a més un toc generacional d'una generació que no s'havia representat en les opcions de sempre. I això explica molt que en 2011 pues, se dona l'entrada de, de compromís. Eh, el teu últim article, si no m'equivoque, és un que es diu 24M, més que un canvi, una transformació, i jo crec que enquadra molt bé tot això que estem parlant, no? Tota aquesta transformació que ha hagut a partir de ja. Clar, sí, ahir el, el, al final la transformació que se viu en, en, en el 2000, en, en, bueno, en les eleccions de l'any passat, en, en maig, tot i que ja pareix que, que ja ha passat molt de temps, però... Fa més d'un any. Fa, fa, fa un anyet, no? eh, al final ahir eh, el que n'hi ha hagut és una transformació del, del propi sistema polític. Eh, ara se veuen les Corts, eh, cinc grups parlamentaris, però a banda els, de, de la quantitat de grups parlamentaris que n'hi ha, l'equilibri de forces entre, entre tots ells. Eh, ahir al final eh, el, les, els índexs que se solen utilitzar per a veure la pluralitat d'un sistema polític, en este cas un sistema de partits, en aquest cas eh, mos dona ja en, en, uns, en unes xifres que no havíem arribat eh, mai no? I, que, i que fins ara només estaven pues, en, en sistemes com el, el català o el vals que tenien ahí una competició territorial diferent. I en aquest cas, el, el tema de que els diferents grups tinguin un equilibri de forces, pensem que bueno, està el PP en 31, però després està el, el, el Partit Socialista en 23 i Compromís en 19. Vull dir, són quatre escons que separen a la segona i la tercera força i després està mm, Ciudadanos en 13, Podemos, que en va entrar 12. en 13 i ara té 12 per, per Covadonga, i, i bé, ahir el, sobretot este, este equilibri també, una de les reflexions que ens ha de portar és que no se pot entendre eh, les negociacions de la mateixa manera que tenien abans. I això també jo recorde quan vaig escriure això que estàvem en una època del, en el postelectoral que era el, el debat sobre si Mònica Oltra o Ximo Puig havia de ser el president, el president de la Generalitat. No? I en aquest moment, se, des d'un sector, se veia molt com una bogeria que, que Mònica Oltra aspirara a ser president de la Generalitat quan realment, eh, si tu veus les preferències del bloc de canvi, no? si n'hi havia un bloc de canvi que era el PSOE, Compromís i Podemos, i si Compromís i Podemos preferia un tipus de... Mm, a Mònica Oltra presidenta, pues, sumaven prou més que el Partit Socialista. Al final, la, la tendència me, me, mediàtica de veure com si això fos una carrera i no fos un sistema parlamentari, de veure qui queda per davant o, o per darrere, pues, va portar també una pressió molt forta i bé, al final s'ha arribat a un punt d'equilibri, no? d'una presidència, però en un equilibri de forces interessant. I este debat jo crec que és el que n'hi haurà també a nivell, a nivell espanyol després, si per exemple el, les opcions de Podemos i totes les, les opcions territorials afins acaben tenint més vots però menys escons que, per exemple, el Partit Socialista, i aquest debat serà molt interessant. Però al final tot, tot, tots aquests debats sorgeixen per, per aquesta transformació, no? que no n'hi ha només un canvi, no n'hi ha una alternància entre opcions, sinó que n'hi ha una transformació del sistema de partits eh, que el que cal veure si això serà una cosa estructural ja, si això se consolidarà, o si és com alguns esperen des de fa temps que sigui una conjuntura. Clar, que passa? Que quan la conjuntura s'allarga, s'allarga, s'allarga, vol dir que hi ha alguna cosa més, no? I que potser ha arribat per a quedar-se aquesta transformació. Mm uh -hmm. -huh. Bé, Carlos, eh, agrair-te la teva amabilitat per haver vingut a aquesta entrevista. Queden poc menys de 5 minuts i anem a fer una última pregunta que relaciona molt bé amb tot això que has esmentat de les eleccions imminents. Eh, un dels, una altra de les teues sèries d'articles nostres que fas, que relaciones un article anterior amb una posterior, i de fet és el, el teu últim article, no era l'anterior, és un article que es diu Els fracassos de... És, e el fracàs de e és el moment, que relaciona amb un article anterior de fa 4 anys, que és el fracàs de Compromís Q. Eh, com veus aquestes eleccions? Com veus les anteriors? Com veus eh, tot este moviment de les confluències valencianes? Val, a veure, ahir en el, bueno, estos dos articles el que, el que era una, com una reacció no, a, la, a una certa cobertura mediàtica, una certa opinió que n'hi havia que, per exemple, les eleccions eh, generals en les quals Joan Baldoví entra com a diputat eh, a Madrid, que aquestes primeres eleccions n'hi havia mitjans de comunicació que, que deien que havia sigut un fracàs de compromís perquè UPD havia superat a, a, a compromís i havia sigut un, un desastre que una força que aspirava tant ara se quedarà relegada i respon també a l'últim discurs que s'ha dit de que al final la suma entre Compromís i Podemos en, en, en la coalició de és el moment pues que també havia representat un, un, un fracàs. No? I al final ayer que expliques que les opcions eh, eh, d'àmbit no estatal, com és el cas de Compromís, evidentment no, no responen, no funcionen igual a unes eleccions generals que a unes eleccions locals o autonòmiques, no? i això ja ho hem vist tradicionalment, però a nivell estatal i quasi a nivell global, no? que aquest tipus d'opcions tenen eh, una fidelització del vot que no arriba al 100% mai. Què passa? Les eleccions de, les últimes eleccions generals, un dels objectius principals que se marcaren entre Compromís i Podemos era fidelitzar el màxim nombre d'electors de, de, de les autonòmiques, tenint en compte que n'hi havia una opció estatal i n'hi havia una opció eh, d'àmbit no estatal. I ahir la fidelització crec que va arribar, no recordo la xifra exacta, però era superior al 90% o al voltant del 90%. I això jo entenc que és un, va ser un gran resultat i a més un gran era un gran resultat que en aquest moment hi havia que veure un gran resultat electoral que podia no haver sigut un bon resultat polític però que després en la gestió que s'ha fet de, per exemple, eh, la permanència en el grup mixt dels diputats i diputades de Compromís ha donat una visibilitat a, a Compromís al valencianisme polític que no s'havia viscut en, en, en tota la història. No? Llavors, aquest resultat electoral va, va fer possible també aquest resultat polític que al final ha sigut que els valencians i valencianes per primera volta quasi en la història pues, estiguem en el tauler de joc estatal en veu pròpia i plantejant els temes que, que al final sí ens, ens afecten i avui en dia sobretot en temes de finançament sobretot que, que pues, estan hipotecant un poc la, la, la gestió del govern de, del Botànic. I les pròximes eleccions pues, al final tenen, estan en un context de continuïtat de, de les anteriors. La novetat, la gran novetat en aquestes en estes eleccions és sobretot el pacte entre Podemos i Izquierda Unida a nivell estatal, que així eh, al País Valencià s'ha replicat en, la, en, en crear a la valenciana no? este nou, esta, esta nova coalició en la qual s'aspira, per una banda, a, a incorporar els vots, els vots d'Esquerra de, Unida i el que el dubte és si, abans d'incorporar aquests vots, eh, n'hi haurà una certa, eh, un cert, una certa polarització entre el Partit Popular i aquesta opció que puga dur a resultats encara millors. No? Això és el, el dubte que n'hi ha i que se'l resoldrà d'ací poc de temps. Mm -hmm. Bé, Carlos, ara sí que ja hem esgotat tot el temps que tenim en este programa. Eh, reiterar el nostre agraïment que hagis respost a la nostra crida i, i res més. Saber, saps que tens la porta oberta en bueno, este programa. Moltes gràcies per convidar-me i per fer este programa tan, tan interessant.